Ar muziko ciam gravas Por imagi justan mondon Saluton al ciui Citiu estas mia lasta episodo Anta la pasca pauso Cai mi volas diri al vi Che uh, eh, Mi Havas ioma strecitan cordon char estas multai i malamica i sento inter mia origina lando italio che mia adottata lando nederlando ne ancora adottita la adopto ancora dauras, ora sfacte kai mi penso che estas bone che ni auscultu con malfermita coro la punto in de la aliai a parte chi am estas grava i temo i chi el citiui eh, kai uh, do chi or mi volas diri al vi estas che mi esperas che vi povos profiti ti un uh, eh, ci pauson da anche alla pasco ne gravas ciu vi credas au ne mi tutte ne pripensas tion. Estas occaso por mediti, ciò ne? Por uh, malstrecigi, por malpesigi la coron. Ja. Yeah. Do, jen mia uh, bon desiro al vi, cae duona masteon al vi ciui, gis la venonta semaino, cae se vi volas, mi estos cun la aliai Amsterdam rond anoi uh, pasche dimanche uh, eh, en uh, traduc rondo per zoom zoom conveno dove po vostro facile trovi la detalo in ja le nove duono masteon